Всім доброго вечора ми з України, але тимчасово у братній Польщі. Ну нічого, це нам не заважає. Добре, що така є техніка спілкуватись. А епіграфом сьогоднішнього нашого круглого столу буде дуже такий е, вдалий епіграф Тараса Григоровича Шевченка, який е, був, який побачив світ ще років 170 тому. Якби ми вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то позлазили на небо, і ми не ми, і я не я. Так ось я дуже часто, оце мене вислів, якби ми вчились так, як треба. Чи якби нас вчили так, як треба. І взагалі, чи має яке відношення Тарас Григорович Шевченка до бджільництва? Ну, прямого, певно, немає, а от косвене саме, що не на є, має відношення. 9 березня йому виповнилось і був день народження 2009 років. Тобто 1814 року Тарас Григорович Шевченко народився. А що в бджільництві відбулося в 1814 році? Петро Іванович Прокопович нам подарував рамковий вулик. Тарас Григорович Шевченко полюбляв бути у старого Петра Івановича на пасіці. І от одного разу сидячи, ну, певно, за рюмкою чая, молодий Тарас висловив такий, такий захват по відношенню до напрацювань Петра Івановича Прокоповича. Каже, я, ви знаєте, я я пишаюся вашими знаннями, як можна і скільки це потрібно знати про цю камаху, щоб керувати такою армією. І на що почув Тарас відповідь не, неочікувана. А ти знаєш, Тарас, я вмираю, а бджіл так і не знаю. До чого це я кажу? І ще один такий вислів був, але вже не не від е, Прокоповича, як би не Рутнера. Ну, мова оригінала. Если вы встретите пчеловода, который будет утверждать, что он изобрел готовую технологию пчеловождения, это шарлатан. А у нас таких на сьогоднішній день ой-ой-ой. Так ось, якби ми вчились так, як треба. Ну, ми на свою голову вивчили на відмінно, коли нам років 50, а- а навіть і більше, запропонували лікування бджіл профілактично антибіотиками. Ну, я ще раз підтверджую, наголошую, на жаль, на відмінно ми це засвоїли. І пішло, поїхало. Пеніцилін, тетрациклін, норсульфазол, сульфадімізін, фумайлін і так, і так далі. Весною одне, осінню друге, весною одне, осінню друге. І раптом припинилася е, це таке гонка за профілактичному, за профілактичним лікуванням бджіл антибіотиками. А що цьому спонукало? 15, десь 15 років по тому е, раптом Всесвітня організація здравоохранення послала своїх е, представників в одну державу дуже таку потужну, загинула дитина років 7, років 7 е, від інфекції, проти якої дуже щільно, дуже так е, прискіпливо лікували антибіотиками. І вмерла від цієї інфекції. І вперше е, наука визнала, що з'явилась антибіотик резистентна інфекція, причина якої була профілактика антибіотиками. І що, як е, це зараз прикласти на рельсі бджільництва, з'являються публікації, ну, в частності, е, хвороби, ліку... хвороби і шкідники, що всі хвороби разом взяті не принесли стільки шкоди для резистентності фізіології бджіл як профілактика, разом взяті, підкреслюю, як профілактика ранні е, антибіотиками. І більш всього мене з них валить оця фраза. Ранее рекомендуємо профілактика антибіотиками. Ким? Ким рекомендуемая? Якби ми вчились, так як треба. А ми вивчили на свою голову на відмінна профілактику антибіотиками. І в 2006 році е, Всесвітня організація здравозахоронення скасовує профілактику антибіотиками. І от зараз тут у нас є, я бачу, вже професійні маткарі, селекціонери. Так ось питання, ну потім буде питання. Скільки потрібно часу, щоб е, із року в рік, і скільки поколінь? щоб це щоб е, резистентність була знищена на генетичному рівні. А ми зараз шукаємо, десь там ще в лініях залишились е, якісь там резистентні бджоли, якісь там лінії по резистентності, по толерантності, нереліві і таке інше. Йдемо далі, якби ми вчились так, як треба. В 81-му році три вчених дають нам нову панацею лікування від варова. Каз 81. Ми теж вивчили на відмінно. І е, ну, рецептура всім всім знайома, там е, хвой, той палинь двох зборів і хвоя. Робимо суміш, даємо бджолам з сиропом, вони його е, звичайно, що споживають, і в гемолімфу це все попадає, цей пробіотик. Клі самка, ворова, звичайно, ну, по той, по тим по тим міркам, по тим е, припущенням, що там колюще сосущий апарат, вона висмоктує цю речовину, і що там з нею трапляється, з цією самкою ворова, ну, але Е, препарат КАС-81 був проти ворога. Ну це пробіотик, там шкоди ще там, ну я не думаю, що так було багато. Але потім почали туди пхнути оці ось е, профілактичні лікувальні різні сиропи і хімію. Для чого? Для того, щоб е, вживаючи самка коварова через гемолімфу оці хімічні сполуки, робила Імпотентом чоловічу осок, самца кліща. І раптом, як э, вибух роки три, та як три, може й менше. Ремс, да? А ну підкажіть, як цього знакомця. Ремс. Самолем рази, три роки. А, і е, раптом ми всі знали, що бджолинна е, самка ворова протягом е, зимівлі їй потрібно 5,5 мікролітрів гемоліфу для того, щоб 5 місяців, харчуючись на дорослій бджолі, вона перезимувала до початку розплоду і знову почала розмножуватися в новому циклі. А бджола містить 4,3 мікролітра гемолінфу. Ну, все було все. <clears throat> Ми вчились так, як треба, це все засвоїли. І раптом виявляється, що ніяку, ні, ніяким ніяких гемолімф і сам калоров не харчується, а безпосередньо жировим тілом. Кого ми тоді лікували, і з ким ми тоді воювали і боролись, якщо ми заганяли бджолі, е, бджолам в гемолімфу оце все, що було. Ну кажу, каз 81 ще там е, куди не йшло, там пробіотик, не така шкода. А якщо туди пішла хімія, і цей букет весь з ріку в рік, туди щось пхали, сподіваючись на те, що ми шкоду, що ми знищуємо ворова. а на самому. Е, а перш за все, ми знищували фізіологію, резистентність і таке інше. Йдемо далі. Підгадівля бджіл, білкові подкормки, білкові. Зараз дуже страждає у нас ця ось ем, коротше, тема саме актуальна. Почали ще з середини зімку бджоли там, де не в ізоляторах, вже розплод. Якщо перга була в е, сім'ях з осені якісь там запаси то ладно, ще ще сім'ї витримають оце ось е, оце зношення фізіологічне. А якщо нема, і зараз ось е, сьогодні в Кракові мінус 4, а вже а вже а були такі дні, що сім'ї, навіть ті, хто з ізоляторів повипускав, вже печатний розплід. І ось, якщо є перга, запаси перги, то то е, ситуація не така, не така ну, небезпечна а якщо нема. Рекомендації по білковим стимуляціям. Що нам пропонували? І соєва мука, і молоко, і сухе молоко, і і дріжджі, і і яєчний порошок, і таке інше. Ну, начебто да. Книжка Таранова Корма і кормлення. Десь е, ну, повністю не, не замінює, звичайно, ця підгодівля білкова, але десь на 20%, начебто. І все, все пішло, і раптом виходить така стаття, що це, це не скільки дає користь, скільки може бути шкідливим. А чи є у бджіл ферменти для засвоєння того, що у нас, ото, що я перерахував, соєва мука і і так далі. Чи є там ферменти? І де, Припустимо, що це на сім'ї, на ці сім'ї, які у нас ну, з весни ми підкормили. Цією сумішу дала, вона користь не дала. О, зараз Ігор скаже, що я молоком годую, все хорошо, все ростуть як на дріжджах, ну дай Бог. Але ну, це в сім'ях таких, що у нас е, напрямок, е, ну, робочі сім'ї, там напрямок такий своєрідний. А якщо це селекційні пасіки, і сім'ї, ну я не думаю, що якщо нема нема у бджіл постійно природнього оцього набору амінокислотного, а замінники будуть. І тут у нас як обух зверху по голові, там ми антибіотиками знищували фізіологію пів, півстоліття, а тут оці, оці, оцими стимуляторами. Чи не зашкодило воно ще додатково фізіологію, це резистентність, оці ось у нас і е, добавки. Добавки, і чи буде і чи буде воно е, корисним. Заготов, Робимо загаді, загаді, заготовлю білкових запасів з осені прошлого року. Я показував це як, і в мене є ролик профілактика від всіх хвороб, профілактика від всіх хвороб. І на передньому плані стоять дві, дві такі дві стопки корпусів по 5 по 5 корпусів і написано перга. По три рамки я давав кожній сім'ї на початку весні для весни для розвитку. Погода є, нема матки з ізолятора випускаються і все. І там хватить на цілий місяць на білкового корму для розвитку, поки не не підійде вже, е, ну, звичайно, що при полок з природи. І ось оце ось, якби ми вчились так, як треба. Я вже мовчу, верніше, як е, вішенка на тортику, оце останнє. Звідки тоді буде у наших е, Е, у нашої науки поняття про ізоляцію. Якщо не знають навіть справочник 55-го року, міровесник, справочник по бджільництву, де написано, що у матки влітку тільки є свита, яка годує її маточним молочком, щоб вона червила, а взимку свита розпадається матки, і вона годується тільки сама. І раптом матку в ізолятор на 7-8 місяців. А чим же вона, як же вона буде їсти? Як же вона, чи в неї хоботок там е, росте, чи що там, ну, коротше, такі дурниці. І друге, саме таке робили досвід. робились досліди. Оце ще робились досліди. Саме важливе, щоб підкреслити, що робились досліди. І попробуйте ви не повірте, тому що робились досвіди, що в матки взимку нема свити, а жирове тіло, формування жирового тіла. Якомога довше взимку повинна, чи то восени повинна бджола поїдати все, що там під руки попадає, цей пилок, щоб якомога більше наростити жирове тіло. І раптом як сніг на голову, що в лічиночній всі комахи, які проходять лічиночну стадію, тіло формується безпосередньо в самому жировому тілу. І технологія ізоляції маток виглядає не просто так, як ізоляція маток, а можливість керувати біоресурсом медоносної бджоли завдяки регулювання розмноження. Оце повне буде е, повне приділення цієї технології. Так що, якби ми вчились так, як треба, чи якби нас вчили так, як треба, а ми вчились. І тепер, будь ласка, переходимо до обговорення. А зараз е, весна Є є дефіцит пилку, а розплод, стимуляція була, бо у нас качелі такі стрибали ще ще з грудня, і в січні були, і зараз ось і березень теж такий, не то, не то, не сьо. Ну а зима була ніяка, тому тепер всі холоди, всі ці мінуса будуть розкидані на весняні місяці. Це вже ми спостерігаємо декілька останніх років. Так що, будь ласка, ну я так на одному диханні згадав про нашого кобзаря. І якщо десь буде таке, що якби ми вчились так, як треба, то треба нам оглядатись, як нам вчитись, чи щось десь самому імпровізації проводить. Так. Ну, будь ласка круглий стіл починається, значить будемо обговорювати не не обов'язково те, що я зараз вам наказав, ну а те, що у кого за на цей час. Добрий вечір. Добрий вечір всім. Добрий вечір, Володимир Ігорович. Да, Юрій. Юра Кривий Ріг. Е, в Кривому розі дефіциту пилку не було. П'ять днів несли так, що хоч пилкозбірники вішай. От, Я дивився в рамках, аж висипалось забито, що літом. Тепло. Матки випускав 8 березня. У ну, мене вже бджоли на виході сьогодні-завтра перші будуть. У мене є питання по воді. У е, мене річка Інгулець 40 метрів від пасіки. І, ну, Скільки я намагався їх привчити до поїлок, то без, ну, якось не, не вийшло в них, <laughs> вона не цікава. Е, питання яке? Вода дуже холодна в річці. Як вони виходять з цього положення з холодною дуже водою. Ну, Об'єм великий, 10 метрів в руслі. Вона прогріється хто зна коли, але щось носять, наскільки це їм шкодить, і, можливо, якісь. Ну, да, чи, Юра. чи не перейматися цим питанням? Юра, Хай не хочуть, як хочуть. Не переймайся, бо у мене така ж сама ситуація на пасіки була. Два ставочки, і і вони вже ходили на ці ставки, коли там ще посередині там крига, да, була. Крига була, по краям було тільки вітало. Вони беруть, вони не беруть е, безпосередньо зараз з твого інгульця. Вони зараз оці ось ці береги, там, де воно ж е, земля, і воно як дренаж. На себе всасує воду, сонечко там десь прогрівається, і вони висмоктують безпосередньо там, де вони можуть брати. Ти ви ж замічаєте, що поки земля не висохне, поки забори не повисихають, поки вони все не повисмокують, аж тоді вони будуть іти там чи на поїлки, чи ну де. да, зранку вони росу беруть, а потім дивлюся, пішов до річки, дивлюсь, літають. Я я теж мучився з паїлками, ставлю в банки, там батарея банок таких була, потім бачу, що вони дуже ігнорують ці банки, думаю, та скільки я буду. І пішов вже шукати по по слідах е, преступлення, де ж вони там оце ж це беруть. Думаю, ще крига посеред ставка, ну де можна брати, як вони там захолонуть на на цій… Тобто вони самі розберуться холодніше, ніж їм потрібно, вони не візьмуть. Це я приводив колись, я приводив колись приклад, як у нас паїлки ставлять на на пасіці, в лісі стояли, і раптом проходить дощ. Така калюжа стояла посеред пасіці, поки вони її вона не висохла, не висмоктали зразу на неї. Так що ця вся стерильність, е, ну, Доброго здоров'я, е, да. Сергій Ібрагін, спілка Джерелів Макфас. Е, Володимир Єгорович питання задавав: скільки часу треба, щоб ліквідувати генетичну резистентність до антибіотиків? Дуже цікаве питання. Я думаю, що наука цим е, досі не займалася, е, українська точно. Але я певен, що на це піде е, ну, мінімум 4 парування і в 7-10 років. На це піде. Ну, якщо в той системі, як в якій працюють селекціонери, От тепер тепер е, є якийсь прикид, 4 парування і 10 років. Далі ще було питання: чи використовують м, стимулюючі підкормки, ну, сою, молоко сухе на селекційної пасіки? Ні в якому разі, бо це рано чи пізно дасть е, ну, е, ефект, зворотній ефект. Е, часто намагання отримати Е, більш раніше пакети заради прибутку, е, пакетні пасіки стимулюють. А що ми з того бачимо? Що маємо е, як сказати, привикання кожного року покупати нові приобретати нові пакети. Бо бджоли не не адаптовані до місцевості, і це рано чи пізно дає збій. Ну, наразі два питання я відповів. Дуже дякую. От зараз добре, що за пакети згадали. Е, Починається сезон, хтось буде купувати пакети. І дивіться, якщо вже е, з ізоляції маток подружились і є порозуміння в тому, що ефект, е, коротше кажучи, для того, щоб е, максимально ефективно боротися зараз з з інвазією, такою як Варо, і не дай Бог ще й тропі причепиться до цієї всієї кампанії, то треба безрозплодний період виганяти цю інвазію цих паразитів на дорослу бджолу. Так от дивіться, якщо ви будете, хтось буде купувати пакети, ви можете просити хазяїна, той, хто буде формувати, щоб він вам у клеточку посадив, як буде формувати пакет, у клеточку посадив матку. Ну, бажано, щоб це було проходяще. Такі ось китайські маленькі, як ми бачили, бо проходящі менше вони будуть е, е, паніка, там десь свічі якісь тягнуть. Хоча пакети, звичайно, що на печатному розкладі. І якщо він буде на печатному розкладі, 5 день, ви всього подержите 5 день, ну то дорога там все рівно е, буде стрес приходить пакет, ви випускаєте маток, поки формуєте, не будете там шукати, щоб не боятись, щоб ви там десь її е, ну, зашкодили її. І що дасть вам 5 е, днів, всього-навсього 5 днів при наявності печатного розплоду ну, початково, со старту. Коли матка почне червить, до появи печатного розплоду однієї активності, того печатного вже не буде. І ви можете спокійно, зразу швиденько обробити щаврою кислотою. Не полінуйтесь, бо цей ось період, коли він там у хазяїна щось була обробка чи не була, там уже щось він нашкрибав, сім'я. І сам по собі в травні в травні місяці Іде зміна поколінь зимувалого кліща на нове. на нове. Іде вибух вибух нарощення тітра закліщеності, тобто старт від геометричної, від арифметичної прогресії на геометричну. І бажано йому зламби спутати всі карти у цьому у е, цей ось період. Багато часу вам не займе. Хоч субліматором, хоч е, Е, проливом таким щавою кислота вам ні на ні на що не зашкодить, ні на, на розплод, ні на розплід, ні на мед, там, якщо буде там десь е, на підході якийсь товарний. Так що це дуже дуже важливо. І ще раз про субліматори вже йде йде е, мова. Аміобіаз і субліматор. Що може спільного бути при цих двох амьоба хвороба і субліматор пристрій. Ну, це як ото загадка в Мурзилки. <clears throat> Летели два крокодила, один зелений, другий на север, сколько літ йожику. Так оце ось хвороба амебіаз і субліматор. Амьоба, хвороба амьоба знищує клітини мальпігівих сосудів. Мальпігіві сосуди це як наша лімфа у людей вона вона е, існує у бджіл для того, їх там 180 сліпих відростків, таких як от 180 е, е, труб у яєчників, 2 по 150, 180, стільки ж і мальпігових сосудів. Вони плавно вони плавають у гемолімфі і насасують продукт розпада мочову кислоту, продукт розпада білка і там такі дуже дуже щутливі клітини. І ці клітини, ця амьоба знищує, не знищує, вона їх там, ну, коротше, шкодить так, що функцію вони не виконують. І як затвор, як затвор, гемолімфа переповнюється амінокислою е, ну, ем, мочевою кислотою, звичайно, що біоресурс бджіл зменшується. Те ж саме може бути, така шкода може бути, і якщо ми обробляємо дуже дуже щільно, дуже обільно субліматором восени бджіл, які будуть зимувати. Бо е, якщо ми обробляємо е, субліматорами обережно, влітку там зміна поколінь, такого, такої шкоди не зробить. А от якщо останнє покоління зимуюче, і туди через е, трахейну систему вдихає бджола оцю щавелю кислоту, а не дай Бог, іще як температура більше, це буде мурашна кислота, попадає кислота додатково до мочової кислоти в гемоліфу, і ще й те, що ми субліматора. І може біоресурс бджіл буде знижений. Майте це на увазі. Не то, що якщо це щавелева кислота, вона вона не шкодить, і ось облюватором можна ну не безкінечно. Не забуваємо те, що е, ту е, істину, те, що шкодить ворова, те шкодить і самої бджілі. Так що дуже дуже підхід, підхід розумний. Кліща хто бачив, хто у кого є вже кліщ. Он, он Юрій мотає головою, що не бачив. Прийшліть йому хто-небудь, хоч у конверті, а то бджолістом прозаймається кліщами. Я десь на екскурсію буду проситись. На екскурсію хоч хай. Запрошуйте хоч на екскурсію. Шукав, Володимир Ігорович, шукав, обробляв через тиждень після того, як випустив маток. Шукав кліщі, у мене січаті доня, задвижки стояли, я не знайшов. Мусор є, сиплеться, то, що вскривають е, ну, воскові кришечки сміття, все воно щось викидує. Юра, скільки раз скільки раз за сезон обробляють? Ще раз ну, кажіть, я обробив оце зараз. Я два рази не обробляв, не обробляв і в тому році весною. Один раз через тиждень після того, як вийшли матки з ізоляторів. Зараз, Юра, скажи, да. скільки ти за е, протягом активного сезону? Чотири. Чотири. Чотири. Чотири рази. Чотири рази, да. Двократний обробок я не роблю. Однократно один раз обробляю. Весна наприкінці травня після акації, після ізолятора, у, на, на початку серпня, коли сіють, і коли вже клуби сформовані молода бджола, десь наприкінці жовтня я виробляю. Це Пояснюю, дуже дякую. Пояснюю, в чому причина. І я постійно на це, це підкреслюю не не чекати, коли вже там ось е, прийшов кінець е, сезону, і ми тоді згадуємо, що в зиму бджола повинна йти без кліща, і починаємо гатити з усіх усіх, що в нас є в наявності всього асортименту е, препаратів, обробок і таке інше. Ось приклад, що не є саме показові: Не давати за протягом сезону накопичитись йому до погрожуючої сили. Все, ви його в крайньому випадку будете бачити, хоча б як е, не, ну, не будете не по свого бачити е, обмильно, будете бачити. Але сім'ї він шкоди такої не зробить для зимівлі. І не ганяйте за останнім кліщем до самих морозів. Ви думаєте, що і той що із кліщ один вам якусь проблему создати. А от то, що ви будете обробляти бджіл, зайвий раз. Ото буде проблема. Біоресурс, є таке поняття біоресурс. Це е, продовження життя. Бжола повинна прожити взимку 10 е, до 10 місяців. Вона живе, хай менше, але вона повинна, крім того, що цю екстремальну ситуацію витримати самої зимівлі неактивного періоду. І ще саме важливо, вона повинна вигадувати собі покоління на заміну. І не просто так, аби тільки відомість була, як кажуть, а це була повноцінна фізіологія. Бо цього, цього першого покоління буде передаватись через маточне молочко таке ж саме становище фізіології по резистентності і наступному поколінню у повному циклі фізі... філогенеза розвитку покоління не забувайте про цей важливий фактор. Я ще хотів запитати по зимівлі. Е, дивіться, підмору було на 14 сімей, ну десь може грамів 250-300, його небагато геть на такий об'єм, я так вважаю. Але е, ті сім'ї, що зимували через глуху перегородку вертикальну, е, там було більше підмору, ніж в тих, ті, що зимували суцільним клубом. Мене якось зацікавило це питання. Я думаю, а перегородка 3 мм такий спінений пінополіуретан якийсь такий білий. Ну, вона е, виробник вуликів е, їх постачає. ну, Да, так, в комплекті вони. Я хотів запитати таке питання. Може, е, хай ну, в мене є вертикальні е, сітки, вони з прополісної решетки жорсткої. Може, краще, хай вони. Я краще. думаю, що вона не прогрівається, і там було по три рамки, і там трошки більше підсипано бджоли було. А якщо замість цієї глухої поставить сітку між ними, да, вона не при зимівлі. Ну, теплообмін буде між бджолами. Діагностика е, е, правильна. Так. Тобто сітку можна використовувати замість глухої перегородки. Без проблем. Все, дякую. Єдине, єдине дивись, якщо ну ось хто пам'ятає е, бджолярі там вже зараз використовують ліжаки і робили взагалі зимівлю двох, двох сімей. Навіть такі, що по п'ять рамок були, але але бджолярі завжди завжди спостерігали і завжди знали, що дві сім'ї поруч це була гарантована зимівля. І робили комбіновані глухі перегородки. Воно було ДВП або фанера і віконце. Розділі, роздільна решітка була стаціонарна, і сітка була тимчасова. Ну, в мене в мене з 23 маток, е, де були в одній, де в парі, 22 перезимувала. Одна в ізоляторі загинула. От і там, в общем, сімейка, як сімейка, її приєднав до другої. Ніяких проблем немає весною з цим. Ну, я не вважаю, що там хтось е, ну е, якось є сумніви, що великий відход маток буде. Ну, це в мене в тому році не одна не вмерла, ну в мене менше було. Якщо на 23 матки одна загинула, ну це считаю, це рахую, що да. це рахую, що 100% зимівля. Можна, можна сказати, да? Да, Ігор, кажи. Е, всім добрий вечір, Кишинев, Молдова. Добрый вечер. Э, хотел вот тоже сказать насчет э, ну, стимуляции, соответственно. Как бы этот зацепить тоже краем вопрос. Э, я уже говорил, что у нас как бы осень, лето, середина лета, ну, как бы начало осени, засуха полнейшая. Там у нас не соберешь никак совершенно пыльцы, вообще никак не соберешь. И, конечно, конечно же, если бы была бы пыльца, то и говорить не о чем. На весну, понятное дело, подставляли бы пыльцу. Но, по сути, у нас нет такой возможности, э, чтобы иметь пыльцу. И э, когда э, весной страдают пчелы, потом, страдали пчелы, потому что не было белкового корма. потому что у нас эм, ну, раннее, раннее, раннее тепло, соответственно, и ранняя акация. Первый медосбор акации акациевый, и он ранний и нужно стимулировать обязательно пчел для того, чтобы они набрали. Соответственно, почему? Потому что осенью и поздним летом э, э, из-за пыльцы э, э, семьи проседают. И э, чтобы они пошли сильные, это надо постараться, очень постараться. Опять же, их то же самое стимулировать теми же самыми белковыми подкормками, для того, чтобы они набрали силу хорошую в зиму. И как бы я изучал этот вопрос, смотрел, опять же, по э, стимуляции, какие препараты, и соевая мука, и кукурузная мука, и так далее, и так далее. И опять же, все данные даются такие, что э, близкие к, скажем, пыльце, максимально близкие. И, как бы, в принципе, результаты, я как и говорил, и я сейчас, ну, я на своем опыте говорю, может быть, у кого-то что-то другое, но молоко и, соответственно, дрожжи – это оптимальный вариант, э, ну, в моем понимании я говорю о себе сейчас, может быть, кто-то другое что-то сделает, но тогда, когда нету пыльцы, и встает вопрос о том, чтобы э, дать им возможность э, развиваться лучше, чем они могут, да? не тормозить развитие весной. Почему? Потому что ранние, ранние медосборы э, просят для того, чтобы раз, э, пчелы лучше размножались и увеличивать, э, скажем, семью, ну, за счет чего-то надо. И вот это вот э, за счет жирового тела хорошо, конечно, но дать им возможность, вот, э, допустим, я даю с помощью молока. И, эм, честно говоря, меня впечатлили эти все результаты. Из-за этого я и говорил, что как бы этот момент очень интересен. И рассматриваю только молоко и дрожжи на моем опыте. Почему? Потому что у меня выходили 3-4, ну, бывали, что слабые семьи, да, 3-4 рамочки, 5 рамочек. И э, с учетом того, что э, хорошего утепления и белковые подкормки, они давали свои результаты и довольно-таки неплохие на медосбор. Это один момент. Другой момент. Я хотел бы совсем по-другому, э, как бы, другой вопрос задать. Я смотрел вот ваше видео, Владимир Егорович, э, эм, по сборке маточного молочка. И у меня один вопрос, эм, ну, не один, как бы они есть, но хотел бы задать вопрос. Когда вы говорили в лежаке, э, в лежаке при сборке маточного молочка, мы матку с одной стороны, с одной, э, как бы делим пополам лежак, да, и с э, одной стороны перекидываем матку через 15 дней в другую сторону, да, и собираем то там, то там маточное молоко. Перегородка это, она глухая или решетка? Разделительная. Разделительная решетка, не глухая перегородка. Нет, конечно, конечно нет. Для что Смотрите, ну, почему, почему маточная, почему желательно, чтобы была разделительная решетка? Про, э, лучше, вернее, прием личинок лучше, конечно же, если полное сиротение. Там лучше, лучший прием, лучшая дача, потому что сиротство дает э, свой такой толчок кормилицам по отдаче молочка. Но угроза постоянно в этом случае присутствует угроза свящевых маточников в отсутствии матки. А от открытого расплода никуда не денется. Если вы, допустим, формируете стартеры, то формируете их либо полностью безрасплодной до одной молодой пчеле, либо печатный без открытого расплода. Мат, присутствие матки дает, исключает появление свящевых маточников, потому что вы даете постоянно прививочную э, рамку. И чем больше вы будете создавать стрессовые ситуации в семьях воспитательцев, тем э, лучше будет э, прием личинок. Почему и переставляется вот матка с одного места на другое. Либо переформируется печатным расплодом, открытым, пергой, в семье помощницы. То есть вам это все покажет в процессе э, сбора маточного молочка. Вот она дала первую, только сформировали, сразу хорошо начала э, где-то 2-3 серии. Затем смотришь, как-то приостановилось, прием меньше и выдача молочка. Условия те же, перги достаточно. Подход. Бывает отсутствие взятка, обязательно это запомните, отсутствие взятка всегда сокращает Э, выдачу маточного, то есть э, продуцирование маточного молочка. Почему? Лишний раз это подтверждает, что всеми процессами в семьях управляют летные пчелы, рабочие. Когда идет активность летных пчел, включается полностью весь э, механизм работы. В том числе и активизируются кормилицы. кормилицы. Поэтому, когда нет взятка, 100 грамм жидкой э, подкормки углеводной в обязательном порядке, дать возможность проявить, то есть чтобы пришли в активность летные пчелы. Летные пчелы, соответственно, как стартер, включат активность дальше по, всем, по всей семье и самое важное по, по кормилицам. И чем чаще вы будете вот эту стрессовую ситуацию создавать, тем э, постоять, тем стабильнее будет у вас работать семья воспитательница. Помощницы в обязательном порядке. Если у вас маточное молочко, постольку, поскольку там несколько семей, основное направление, допустим, э, ну, там, медовое направление, пакеты вы делаете, а маточное молочко э, ну, для семьи или просто в начальной такой стадии, значит, можно не грабить Остальные семьи расплодом, пускай работают в том направлении. То есть достаточно. Если у вас направление, как у меня, пасеки исключительно по маточному молочку, и ваша рентабельность пасеки завязана все фактически 100% под выход маточного молочка, значит желательно держать семью Потому что одна семья не, не сможет вытянуть весь сезон в одном режиме выдачу маточного молочка. То перги не будет хватать, то пчелкормилец не будет хватать. Поэтому в семье воспитательницы, где вы производите маточное молочко, отбираете печатный молодой раствор. Печатный молодой, он еще 12 дней, 10-12 будет находиться в семье воспитательницы, он там вам абсолютно не нужен. Вы отдаете ее, эту молодую раствор печатный на дозревание в семью помощницу, оттуда либо стряхуйте молодую пчелу, либо печатный на выходе, либо пергу. Вот это три варианта помощь, помощи как донора от помощницы для семьи продуцента маточного молочка, семьи так, Игорь, вопрос по поводу пыльцы. Я так понял, ну, по тем прошлым видео, ну, нашим конференциям, в зиму ты не изолировал ни разу еще, Маза? Нет, я... зиму я не изолировал, нет. Не изолировал. Вот смотри, ты когда заизолируешь в конце августа, первых числах сентября, они за, ну я не знаю, это же Молдавия степная зона, как у меня. У меня несут пыльцу и октябрь, и ноябрь еще несут, если тепло. А сентябрь я вообще молчу, все время что-то цветет. Они ее складывают, складывают и складывают. И в этих зимовалых рамках пыльцы капец. Плюс только облет весной и несут в прошлом году 23 23 февраля был облет, и они 23 уже пыльцу несли. Что они где находят? И желтую, и серую, и зеленую, какую угодно. То есть я, мне кажется, это ну, перебор Не, ну я понимаю, когда... Имеет место быть, нормально. скорее всего, оно работает, но вопрос, да, что можно обеспечить запас природной пыльцы и вот за счет зимней изоляции они заносят за осень ее приличный объем. Они, они никуда же ее не потребляют. Да, Юра, да, да, да, да. Я же, я же еще повторяюсь, э, как бы, э, если идут дожди, тогда да. Но уже по, пару лет подряд дождей осень у нас практически нет. Вот у нас сидят и фермеры думают, как спахать землю, потому что ее э, э, ломают плуги. Из-за этого я говорю, что проблема в том, что у нас просто все горит. И сни, нести ее не, не, не с чего. И все. Я, Я вопрос. именно это говорю. Если они, она, если они набивают пыльцу, допустим, э, те же самые рамки, то нету никаких проблем с тем, что дать им пыльцу. А когда ее нету, тогда включается стимуляция. Я об этом Игорь, говорю. Игорь, вопрос у меня. Вернее, ну так, э, мысли вслух. А пыльцу покупать ты не пробовал и давать э, весной, чтобы они сами заносили ячейки, ну как вот практикуют пчеловоды, как вот кормушки птичные. И рано весной при, при хорошей погоде дают, они там барахтаются на ножках, заносят и делают перу. Не пробовал? Нет, я не пробовал как бы этого делать, потому что Э, у нас, э, почему говорю, э, у нас где-то месяц, да, месяц интервал от того момента, как начинает пчела, ну, скажем, летать, работать и так далее. И вот, эм, ну, скажем, обычно, начало марта, они уже в лед идут, а где-то вот по моим записям в апреле, в апреле месяце, где-то 4-5 числа, Э, где-то бывает в конце марта начинают цвести первые деревья. Вот в этом году зацвели они уже ну, где-то в 15 числах э, марта. У нас уже первые цветут. Вернее, как, а, это абрикосы пошли, пошли пошел миндаль цвести, а э, начинает цвести где-то через неделю, максимум полторы, после того, как они практически выходят, если есть э, возможность, вот кизил, я вам говорил, кизил, он максимально быстро цветет, он практически э, где-то через неделю, максимум полторы цветет после того, как начинают пчелы летать. Но бывает такое, что обратные холода его просто-напросто убивают. Вот имеется в виду, что он зацвел, минуса по ночам, и все, его нету. Э, опять же, э, начинает цвести абрикос, миндаль, его, опять же, обратные, вот, допустим, сейчас, вот, да, вот сейчас, буквально вот сегодня, завтра у нас идут 0 э, минус, минус 1 по ночам. Какой-то циклон идет. Вот, но уже Кизил отвелся, у нас тоже там прям забито уже. Я уже даже на расширение поставил, как бы вот у меня я же делал то же самое, скидывал в Э, в Дадан э, в один корпус э, семьи. Я уже поставил вторые корпуса и раскинул их, потому что уже первый выход у меня был максимальный этот пчелы, я имею в виду смена поколений. Уже, уже все пошло, уже второй корпус я поставил в Дадане и расширил на, на два корпуса. Скажем, сейчас пыльцы просто немерено. В этом году э, тепло Э, намного лучше, чем раньше было. Зацвели раньше деревья, там у меня тоже забитняком, вот это вот все забито э, пыльцой в, в рамках. Но я говорю, что бывает такое, что только зацвела, допустим, кизил, ее убила э, минус, только зацвел, убила, и просто вариантов других нету. Хорошо, можно набрать этой пыльцы, но опять же, потом ее или самому есть, ну или опять же давать, просто нету смысла. А выход для меня выход хороший, и э, как бы я это уже не один год использую, э, это опять же, э, нету, есть проблема с белком, я даю молоко или э, опять же это дрожжи, и все, этот вопрос решен без пальцы. А результат тот же самый, один в один, как бы я не думаю, что если я дам пыльцу, результат будет лучше. Почему? Потому что, э, скажем, по показателям э, э, молоко, э, коровье молоко, э, подчеркиваю, коровье молоко или дрожжи, э, ну, процентов на, с обычными семьями, с обычными процентов на 40 увеличивают расплод. Расплод увеличивают. С учетом того, что дать возможность э, тепла э, в, в, этот, в семье, имеется в виду э, Э, пенопластовое утепление, о том, о чем я говорил, снизу, сбоку, сверху, не сверху, а по бокам и снизу, и сверху обычное утепление, это дает свои результаты. Семьи растут как на дрожжах. Э, минимальная подача того же, я же не лью литрами, а, скажем, тот же самое молоко. В основном я работаю с молоком. Э, тогда, когда нету белков. В этом году я ничего с молока не давал, ни одной капли не кинул, потому что пыльцы не вот так, а вот так выше крыши у этой пыльцы. Я ничего не дал, ни одной капли. Но если нет, то я даю молоко. Хорошо, Ир, смотри, все, ну, остается нам только как вердикт вынести, каждый будет приспосабливаться по своему региону, тут даже не обсуждается, работает и все. Почему я в начале беседы не случайно обратил внимание вот, и, э, и попросил Сергея Брайана подключиться. Ну, в рабочие семьи – да. Вот рабочие э, старт дали, пока там пробуксовали, пока вот этот вакуум э, заполнили эти, этой стимуляцией искусственной. А дальше уже природа подбросила пыльцу, и пошел процесс. Нужно не забывать, что пчела относится к насекомым с узкоуниверсальным питанием особо обращаю внимание. Что это значит? Всего-навсего два продукта. Два продукта – мед и пыльца. Это те два продукта, которые в обеспечении полностью всего цикла развития от, э, от яйца до, до кормления матки. Вот представьте себе, каким нужно обладать богатейшим запасом аминокислотным и этим двум продуктам по микроэлементам и, так, и, и и інше, чтобы дать возможность создания вот этого уникального продукта маточное молочко. Это аминокислоты, нуклеиновые кислоты, стволовые клетки. Что даже э, в зависимости от того, как будет выкормлена диплоид, личинка диплоидного яйца, будет в результате абсолютно две разные особи женские, женского, э, женского пола либо это рабочая пчела с, с такими недоразвитыми яичниками, либо будет матка как важный, главный, единственный репродуктор в семье. И вот заменители, насколько долго они вот, могут давать результаты, чтобы не навредить э, положительные результаты чтобы не было у нас как вот с антибиотиками. Кормили, кормили, учили, учились так, как треба, потом то вы знаете дуже велику шкоду мы сделали профилактика антибиотиками, чтобы эти стимуляции искусственные не принесли такой вред на генетику дополнительно уже к антибиотикам. Поэтому вот Сергей Брайан и, и объяснил, что для племенных, для селекционных моментов, это нежелательно. А вот в рабочем, пожалуйста. Э, я хотел сказать, но дело, дело такого рода, здесь же э, стимуляцию же не делают э, круглый год. Стимуляцию делают для чего? Вот скажите, э, э, у пчелы э, два варианта. Не иметь вообще никакого белкового корма или иметь заменитель белкового корма. Э, какой результат лучше? Они дают, э, допустим, ты даешь, я, допустим, я, лично я, не говорю за других, я даю до того момента, как начинает появляться пыльца. Вот в этом году я не давал ни одного грамма. Пыльца появилась максимально быстро, когда они вышли. У них был, допустим, я видел, что там были остатки пыльцы. Конечно, э, понятно, что мы не идем на сухой, э, на сухой суши на, на зимовку. Есть какие-то части пыльцы, но недостаточно для того, чтобы, эм, скажем, месяц держать в развитии нормальную семью. И получается, что вот этот вот промежуток заполняется э, э, заменителями, э, скажем, той же самой пыльцы. А если этого не дать, то э, просто тормознется развитие. И получается, что э, прошло то время, скажем, тот же самый месяц, э, появляются первые пыльценосы. Потом идет дальше месяц пыльцевые, пыльца идет, идет, идет, и потом начинается, скажем, те же самые моментами заниматься, тот май месяц и так далее. Ну, может, у кого-то раньше. Но, э, скажем, у нас тот, тот же самый вариант, май месяц. И я не могу понять, как может навредить э, стимуляция, если те же самые матки ты будешь выращивать на том же самом корме, чем ты, э, тот, та же самая пыльца, тот же самый маточное молочко. Просто ты даешь возможность в ранний весенний период поддержать семью белковым кормом. Белок. Важен не то, что ты даешь заменитель, а близкий заменитель к белку. Вот в этом вопрос, а не в том, что ты там какой-то даешь. Конечно, скажем, э, я же не то, что там эм, у меня желание такое. Я, я смотрел и э, смотрел, э, как давали, какие результаты, как увеличение тех же самых семей. И не то, что там кто-то один такой умник был, а многих людей смотрел, кто имеется в виду профессора, которые делали тот же самый это мы все, мы все так учим, учились и учимся. Опять же, несколько вариантов развития. Э, у нескольких, допустим, у многих людей смотрел это все, и я понял то, что молоко, скажем, те же самые дрожжи, они ближе, ближе по белковому, как бы по белку э, к той же самой пыльце. И я для себя решил, что я буду этим кормить. А заменителей очень много, очень много заменителей. И, скажем так, э, скажем, вот многие говорят, вот нету, нету пыльцы ранний весенний период. Ну, ну нету, допустим. Они ставят те же самые противни, да, с соевой мукой, с кукурузной мукой, с еще чем-то там, с, с горчицей и еще с чем-то там. Пчела сама потом летит и выбирает, и они определяют, какой лучше для нее корм потому что пчела сама выбирает. И тот же самый процесс в природе. Они, допустим, собирают пыльцу, то там, то там, то там. И как бы здесь мы насильно, допустим, я наливаю, хочешь ешь, а хочешь не ешь, то же самое молоко. А тут, получается, они сами вот ставят противень с соевой мукой, противень с горчицей, противень там с этим, и они выбирают, и все. Но я еще хочу раз подчеркнуть, ты даешь только тогда, когда нету альтернативы. И ты поддерживаешь в том смысле, что или она будет выкармливать за счет своего Э, состояние за счет своего жирового тела э, расплод. Или же ты ей дашь возможность, чтобы она пополнила свой белковый запас молоком или чем угодно, без разницы нет, то, что она будет брать. Если это будет ей э, к ее организму не подходить, она его в жизни не возьмет, ты ее положишь, оно там и будет лежать. Если наберет его, перерабатывает. И мало того, мало того, опять же, есть результат, увеличивается количество расплода. Соответственно, это им помогает. Это я как бы для себя решил. Вот в этом смысл. Не в том, что ты его будешь кормить весь сезон молоком, и там они будут тебе давать какие-то результаты, а потом генетически выйдет, что там у, у коровы там была какая-то там болезнь, и матка начала кашлять. Конечно, Хорошо, не так. Хорошо, мы, смотри, тут вопрос, э, ну, не чисто раскритиковать тебя за стимуляцию, что ты, мы все природные, а вот ты а вот ты там что-то мудришь с коровами. Помогает и проходит, и ради бога. Победители не судят, тут однозначно. Вот начнешь, вот э, Юра почер... Э, спросил, изолировал ли ты, когда, чтобы у тебя осенью появились перговые рамки запаса? Или вот у тебя с весной, ты говоришь, хоть, э, хоть сам ешь, было пыльцы. Да, если, да. если ее ну вот есть э, ну, избыток какой-то, ее заготовить. Я в июле месяце, когда закрываю, в конце июля маток в изолятор, у меня по три рамки, ну такие две трети рамки перговые, ну конечно есть что оставить. Они ее носят, в природе еще пыльцы полно, но когда открытого расплода нет и потребление перги прекращается ровно в ту минуту, когда закрывается, то есть исчезает последняя открытая личинка. Все. Поэтому запас перги работает э, кратковременно, просто так, чтобы не этот, э, ну, активность не, не забуксовала, потому что у нас работа сезонная, сезон короткий, понятно, что желательно это все э, после весеннего очистительного облета и без пробуксовки. Теперь смотрите, я хочу еще на чем, раз вопрос за стимуляцию зашел. У нас очень часто, я так вот по, по своим коллегам, с кем приходилось сталкиваться, рамки в улье просто тарахтят, что называется. И он ставит майонезную баночку сиропа сверху, стимулирует. Я говорю, а что ты стимулируешь? Кого ты стимулируешь? Чтобы матки не прекратили яйцеклад. Так вот, те, кто стимулирует в отсутствии, ну, допустим, задождило там или какие-то еще какой-то э, климат, то есть э, аномалия, нет э, погоды, но стимул нужен, то есть стимуляция для того, чтобы они, потребляя имеющиеся запасы корма, перги и меда, пульев, эта стимуляция тогда будет, да, она сработает. Но если в улье нет у вас ничего, там уголки и кое-где открытого расплода полно, то кроме как болезни расплода вы не, не этой стимуляции не добьетесь. И очень много пчеловодов на этом ловятся. Так что стимуляция, слово стимуляция и несет своей сущности стимуляция, а кормление будет именно с тех запасов. Чтобы это не, не путали стимуляция и кормление. Так, ну ладно. Э, можно слово? Слово можно? Э, ну, я, конечно, согласен с Игорем под технологию, под свою, э, как делает и, как э, его говорит, победители не судят. Но тут есть некоторое у меня сомнение, почему они возникают. Вот э, на сегодняшний день вообще совершенно отсутствует такое понятие, как мощность семьи. Что это, что, что такое за мощность семьи? Это вот тот момент, когда пчела перешла Э, в состоянии фуражиров и приносит э, нектар. И вот сколько дней она? Сутки, двое пробудет, трое, неделю. И все эти стимуляции, по сути дела, сами направлены для, для последнего результата. Перевести пчелу, э, сменить ее э, текстуру, э, как, текст, ну, не текстуру, как она называется, структуру семьи в пользу фуражиров. Все для этого то есть э, и тут не получается ли такой момент, когда э, мы э, гонимся сейчас не за конечным результатом изменить структуру семьи, а просто за количеством расплода. А расплод, он ведь ради расплода никому не нужно, потому что, возможно, структуру семьи удастся поменять только со следующим поколением, которое произойдет. Они вот сейчас. Э, э, вы же понимаете, что э, иногда один день при ну, полноценном взятке пыльцы и нектара принесет больше, чем месяц вот в такой вот стимуляции, вот такого чего-то ну, непонятного, неполноценного. Ну, то есть ранней весной и тогда, когда уже ну, расцветет все. И еще хотел пару слов сказать э, по поводу э, подкормки. Эм, тут задача не получить мата, которые рано, рано сеют. Ну, я имею в виду, как вот в вопросах селекции. И не получить мата, которые поздно сеют. Задача выявить маток, которые имеют взрывное развитие, которое начинается с момента э, цветения медоносов. Вот это вот самый тот идеальный результат, потому что именно этот результат даст нам конечное изменение структуры семьи в пользу э, пчел-медосборщиц. Спасибо. Э, по поводу этого э, Сергей, как говорил, там поменять текстуру и так далее. Эм, дело такого рода, что мы и все делаем для того, чтобы у нас был расплод. Вот в этом проблема наша. Мы все делаем для того, чтобы был расплод и чтобы у тебя была пчела. И только э, из-за пчелы мы все вот, вот создаем, даем, опять же, стимуляции или не стимуляции и так далее. Любые действия ранней весной направлены на производство пчелы, э, потому что что бы мы ни делали с семьями, только ради пчелы, увеличение этого пчелы. И какими путями ты добьешься увеличения, разницы нету. Меняют структуру, текстуру, что угодно. Но <laughs> мы все гонимся за пчелой. И все делается для этого. Я как бы не понимаю, о чем был разговор, честно говоря. Только ради пчелы все делается. Игорь, ну это ж пчела и есть для того, чтобы больше меда получить, правильно? Это же есть. Если она будет пчела, она один-два лета сделает и погибла. Шо, кому от этого? С ну чего, да, с чего она погибнет? Один-два один, лета она погибнет. Ну с чего она? Из-за а, того, что э... ты молоко, молоко дашь или что? Из-за чего Но загибнет ну, из... один валет? А что, генетически у, нее, у нее крылья будут не, другие не. или что? Вопрос я, физиологичности. Физиологичности так, вопрос. Ну, так, ну, я-то, и вот, допустим, э, если кто-то мне это рассказал, другое дело. я, допустим, по своим пчелам, они у меня собирают мед, если, если есть такой вопрос. Честно говоря, я как бы, направление у меня мед. И у меня собирается мед. И если бы они у меня вылетали с уля и падали возле уля, то я бы не занимался пчеловодством. А а ви розумієте, погоджуєшся, погоджуєшся, погоджуєшся те з тим, що як немає розплоду в е, сім'ї, то вона принесе е, 50% більше меду. Погоджуєтеся? Подожди, подождите. Она, если, так, если так, так. э, э, это ж совсем другой момент. Э, Ну, мы мы казали набираем про- сначала- Я про е, Не-не-не-не, не-не-не. Так, Мы Игорь, сказали- Игорь. про звінус. Игорь, подожди, пускай выскажется Игорь Павлович. як ми зупинимо який-небудь е, спосіб, е, зупинимо е, кормління в сім'ї, яка несе ме- мед, це одно, чи ми заізолуємо матку, чи ми заберемо е, відкритий розплід. Ми змінимо структури сім'ї. І ця зміна спричиняється до того, що ця сім'я принесе 50% більше меду. На, на, на, на тому вам залежить. Не об этом речь вообще и шла, не о том, что мы изменим структуру семьи, она принесет мед. Говорилось о том, что стимуляция э, семей будет влечь за собой изменить- изменение генетической пчелы, которая не сможет потом работать. Все. Вот это я так понял. И об этом идет речь. То, что мы там будем ограничивать матку, изменять структуру семьи, мы ее и будем делать, потому что мы здесь ради этого собрались. Мы это и сидим, разбираем здесь. Э, это никто не оспаривает о том, что если э, заключить матку, допустим, э, на время медосбора, то принесет больше меда. Не об этом речь, а о том, что стимуляция семьи влечет за собой изменение генетическое. Насколько я понял, это, вот это, об этом говорилось только что. Извините, ну, говорите, пожалуйста, Сергей, говорите. вопрос другой. Что это можно сделать другим способом, понимаешь? Другим способом. Вот это, обрати внимание, э, ты делаешь все правильно, получается хорошо, но это можно другим способом. Ну, я думаю, что сообразишь через Нет, ну ты подскажи, потому что, может быть, я немножко не в себе, и как бы, может быть, А ты меня я- на- направишь на путь. истины. Я теж хочу Істину Сергій скажи. почути, яким способом це можна зробити, поміняти структуру сім'ї в- весною, ранньою весною. А только что Игорь Павлів тоже рассказал, как это сделать. Вот тоже один из способов таких. Хорошо, ну, то ми ну. збираємо медозбір, коли ми заізолюємо матку або заберемо відкритий розплід. Це ми просто всю пчелу пустимо на медозбір. А от на сьогоднішній день як добитися до того, щоб щоб більше структура сім'ї була більша? Що ми до, до травня місяця маємо стимулювати? Для чого це робиться? Для того, щоб е, наб- більше було розплоду в сім'ї. Вот об этом и я говорю. Только Ну, для есть этого, и то- критерии. Во-первых, ой, ладно. ладно. Я Есть думаю, критерии. що це Во-первых, треба було. недос- Ладно. Так, Игорь, підождіть, прошу да, стоп, прощения. стоп. Прошу прощения, да. Підождіть. Так, Ігор Павлів, будь ласка. А я просто думаю, що за рахунок того, щоб зараз були потужні сім'ї, то треба було думати в минулого року, в минулому сезоні. Отак. Е, пан- я, Ігор. я скажу, Я вибачаю, пан Ігор Павлік, я е, можна, я до вас на ви. Я, ми всі розуміємо для того, щоб треба було подумати на прошлому році, і це було восени. Але ми є, е, збираємо товар з меду. І людина, яка викачала і залишила джолам 10-12 рамок, наприклад, да, ну, 9 рамок на на цілу сім'ю. На сьогоднішній день е, та сім'я з'їла і полишалися тільки койомочки е, меду. Ток людина, чоловік, який хоче розвити свою сім'ю, він йому краще дати стимулюючу підкормку чим витягнути ту рамку, яку він відкачавши восени, і вона коштує грошей. Розумієте? А от люди, пчеловоди, які займаються тільки матководством і тільки е, гомогенатом, або займаються тільки е, маточним молочком, то в них є маса меду і маса перги, тому що сам е, продукт, який харчується бджола, його просто вони не використовують повністю. А маса пчоли, пчоловодів, які е, хочуть добитися цього і взяти товар по максимуму, вони використовують використовують оцей продукт товарний, який, на жаль, з'їдає пчола. Не на жаль, а на щастя. Розумієте, отака причина. Того і ми йдемо по такому путі найменшого сопротивлення. Якщо ми трохи більше взяли осінню, значить ми весною повинні понатужитись, і це все а ще краще я вам більше скажу: пчеловоди, які працюють тільки на товарний мед, вони викачують рамочки до тарахтіння, а потім беруть сахар, роблять медову ситу один до одного і закармлюють. Ще плюс з касом 81. Це теж так. Разумеете? поддерживаю Руслана. Мало того, говорю, э, хочу еще сказать то, что бывают разные зимовки. конечно, все пчеловоды знают, что пчеловодческий сезон начинается с осени. И готовимся мы к следующему сезону осенью, но зимовки бывают разные. И разные силы семей, разные э, выходы зимовки. И бывает такое, что эм, э, некоторые семьи ослабленные, э, допустим, где-то не хватило корма, где-то что-то, где-то мыши. Вот у меня в этом году было много мышей. И эм, э, где-то съели мыши, где-то что-то там посыпались и так далее. И получается, имеем то, что мы имеем. Когда мы выходим с зимовки, мы вот смотрим и думаем, ну, конечно, нужно было там чего-то там сделать, но как бы сейчас уже некуда деваться. И получается, что если у тебя нету, скажем, пыльцы или нету дополнительно, скажем, пчелы какой-нибудь или э, маток и так далее, ты решаешь вопрос тем, что у тебя есть. И получается, что для того, чтобы увеличить силу семей, не имея, скажем, пыльцы, подходят только белковые подкормки. И то, я подчеркиваю, и то, это до первых пыльценосов. Пыльцу пыльцу ни, ни- ничто не может заменить, никакой би- биодобавки, ничего, до, пер- до первых пыльценосов. Я ще теж добавлю. Що тут скривати? В нас на Україні, в Україні, да, відсотків 70 бджоловодів всі стимулюють навесні бджіл. Вісім- ну, 70-80 відсотків. Це починає від пакетчиків і заканчує, е, які беруть товарні медоноси. Від... І чого вони стимулюють? Для чого? Для того, щоб, як Владимир Йорич каже, що це акація це лотерея, а вони що, хочуть взяти мед з акації, з акації і викачують її до ноги, до тарахтіння рамок, а залишають те, що є. І каже, вони ще собі принесуть, тому що всі займаються. Ну ми ж не акваріумами, ми рибками займаємося, е, гупі там чи ще а бджолами І в нас основний, на жаль, товар тільки мед. А ті, хто мають просто-напросто пасіки і для займаються матководством, в нього меду вистачає, і перги вистачає, бо він е, чисто продає на племінну пасіку. Все, от таке в мене. Так, стоп. Согласен. Так, Руслан з Ігорем спілись, я бачу. Камінь мой город маточним молочком Малихін займається, його мед, е, йому мед нужен, хай для бджіл буде. дивіться, дзвони один е, та новий рік і каже, ви там щось про, про дотації писали. Які види дотації? Я кажу, ну є, було таке або або магазинні рамки ставити зверху в магазин корпус, або перевернута рамка, або е, пакет. А це ж перед новим роком. Перед новим роком. Я кажу, яка ситуація? Та вже вже слабувато. Ні, а перший розговор. Що там ваші ізолятори? Я без ізолятора беру по 100 кілограм, откачую. Ну, береш і слава Богу. І ось перед перед Новим годом він раптом питає у мене за дотації. Я йому перерахував дотації, або моя рамка перевернута плашмя з медом, або пакет з медом, або магазини наставки з медом. А він каже: та нема нічого, я викачав все і продав. Ну тепер кажу: купуй мед у сусіда і давай весною, якщо доживу. А така ситуація була була. Відкачали рапс, відкачали рапс, добре відкачали. Наступна буде акація. І щоб е, ложка дьогтя в рапсова не змішала бочку меду з акації, його швиденько викачали, як оце Руслан каже, насухо. Насухо штарахтять. Залишили пасіки і поїхали реалізовувати рапс. Продали рапс, здали до до пустої бочки, везуть медогонки, бо вже порахували. Два тижні їх не було, акація цвіте там 10 е, ну, день, 10 день на запечатання і все. Вони через два тижні приїжджають, пусті вулики, і з голоду пропали бджоли. Зате вони викачали рапс, зате вони зробили, підготували почву, щоб раз рапс не зіпсував акацію. Так ось дивіться. Так, у мене матичне молочко. Для мене мед це другорядне і вже в кінці є добре, нема не смертельне. В кінці я вже коли готую сім'ї зиму, я вибираю, відбираю залишки, залишаю саме кращі бджола. І ось весна, йде сезон. Ака це дала, ака це дала крайні рамки, можна було, відка... було відкачати але ну, я їх не трогаю. Наступна йде липа. Те щось дала, просто наставлюю карпуси там на відводки, потім справа вже до кінця соняшник десь там. Так ось на, на, під, на час е, квітування соняшника, це останнього вже головного взятку, а закаць, а каплі не залишилось. І пів липи з'їли аж тоді я беру товар уже в кінці, з ну, з того, що вже маємо на останньому взятку. До чого це я веду? Я мог би викачати все. Ну, і акація, та це саме ексклюзивний такий е, мед, що і якась копійка була, і липа теж не хуже виглядає е, в реалізації, ніж акація. Але якби я це все повикачував, і була, до речі, практика у мене з гнільцом. Я попав років 25 тому на голодний, на голодну ситуацію. Теж це шкурна програма, що кожен кожен сезон починається з долгів. Долги виїхати, щоб вивезти пасіку. Звичайно, що перший мед треба вихватити, вихватити і поростикати всі долгові проблеми, дирки. Ну, це добре, що там спрацювало, що наступна буде липа або ще щось. А як не буде, я у цьому у цій ситуації, що рапс викачали, а акація не дала, бо ну так утрапилось і сім'ї всі загинули. І тепер він буде займати, займати гроші, щоб наступного року купувати пакети. І знову наша пісня хороша починає спочатку. Так що тут, дорогі мої апетити повинні бути. Це змірими і на упреждение, щоб не було мучительно больно за безцільно прожиті роки або сезони, якому б напрямку ми не працювали. Я не знаю, чи всі колеги пам'ятають про те, що як не було цукру, наші предки з бортів, там з якихось туплянок забирали мед весною. То, що бжули залишили після змивлі не осінню, так як ми, не літком, а весною. А Жадність фраєра погубила іногда. Скажіть, це питання з медом. Ну, от ситуація, коли відкачують повністю і потім нема. Вона вирішується, якщо збирати тільки магазинними надставками, товарний мед, а в гніздо взагалі не лазить. Маломедні рамки, крайні, вони там лишаються за будь-яких обставин, хоч його зрос принесли туди. Тобто вона вона вирішується, якщо ми не лазимо в гніздо, а в магазині наставки забираємо медові. Ну, якщо якщо пів гнізда меду, ну звичайно, ну звичайно. А якщо його викачали, я знаю, я я починав починав е, бджільництво своє посічникування в бригадах, а в бригадах там відкачували так. Все під козирьок, акація цвіла, всі заїжджають а всі працювали, на вихідні приїжджають з медогонками. Є, що нема. Наступна буде гречка або липа. Треба звільнити під гречку або під липу. Все на, насухо. Я знаю, я це проходив, бачив, як там все насухо. Підходить е, гречка там, чи що там було, чергове там е, на, по конвейеру. Теж там щось якісь краплі позаносили якісь там уголки, теж все. Вона монофлорний мед, цінючий, там е, є таке різновид. Підкачали. І все все одні, все в одну, я ж кажу по команді, все бригада, все тільки так, як от бригадір сказав, так все відкачує. А потім починаються пеніциліни, тетрацикліни, і так далі. Починаються антибіотики, бо чомусь з'являються хвороби розплоду. А саме головна причина хвороб розплоду недогодована і недообігріта лічинка. Так що тримайте запаси прошлогоднього меду. У мене мені завжди е, отак ось. А куди ви його діваєте? Показую початок сезону, розвиваються сім'ї, і внизу повністю, ну не повністю, там, ну кіло 20 мінімум. Магазинна підставка, кормова підставка. Зверху плівка, 2 сантиметри, гніздо, там, де ну, всі бачили, всі ви знаєте. Починається розмноження. Запасу корму там хватить з головою. Кажуть, а куди ти одіваєш? Вони ж це не з'їдають. Так не з'їдають підходить травень місяць, середина, райова пора, і я роблю відводки. Це добре, якщо в природі щось було. Сади там дали, там е, е, гльот дав, ну, чорнокльон, е, щось там, е, акація. Ну, було таке для підтримки штанови кажуть. Якщо було, то да. То цей весь зимувалий корм залишається. А якщо не було, то там для сім'ї вогнуль а тут раєва пора, треба робити відводки, а відводку треба дати максимум, забрати у сім'ї і віддати відводку, бо там льотної бджоли нема, йому а розплоти плідна матка. Йому щось треба, якийсь карман. Так оце все, що у вас залишається, зайвого меду в сім'ях ніколи не буває. Нехватка завжди створює проблему е, у вигляді хвороб розплоду. І в що залишається в мене внизу, там кіл 10. Це все йде на відводок на двохматичний, тим більше. Тому і такі сім'ї. Ви бачите, дивилися, які сім'ї. Сильна сім'я в зиму це запорука гарної зимівлі, це та ж запорука вигадувати собі на заміну перше покоління, навіть якщо не буде у природі пилку. Це зробить жирове тіло. А якщо я зачиняю у кінці е, липня сім'ї на початку е, на початку серпня, то в мене там ще й по дві рамки пергі. Уявляєте, сильна сім'я, запас пергі, ревізію зробив і місяць ти туди не лазиш. Підставляєш, тільки розширяєш корпуси поставив і все. Друге втручання в сім'ї, це формування відводків і заряджаю на маточному молочку. Все, оце вся технологія. Рівні по силі сім'ї, але запас, запас кормів, хоч, хоч пилок, хоч мед, е, натуральні корми. Зимуйте е, на, на чому. Верть, все святе, віддайте природні імен. Чому я казав і робив на цьому акцент, що бджола відноситься до е, е, комах з вузька, вузька універсальним кормом. Мед і пилок. Все. І оце такий букет мікроелементів і амінокислот дає можливість цій, е, цим сім'ям свер- зверхорганізму існувати і, і приносить нам ще й користь. Вот мы когда, э, скажем, последний медосбор, да, допустим, подсолнух, э, Э, заключаем матку в клетку, да, не в, эм, не в этот, эм, короче, в клеточку заключаем. Э, и, как правило, вы говорили, что они тянут маточник, и, получается, выходит э, свящевая матка, так? Они дадут ей облететься и начать сеять? Без проблем. Если а матка, а если... Будет, если плодная матка в непроходящей клеточке. В непроходящей? Непроходящей. Сто процентов она может... А, нет, сто процентов, а, подожди, сто процентов, если в непроходящие клеточки, сто процентов потянут маточники свящевые, и если трутня будет достаточно, гуляется без проблем. И та будет клеточки живая. Хорошо, а э, если дать маточник, без она будет в изоляции? В... Без разницы? Без разницы чтобы ускорить вот этот процесс, допустим, э, дать мотошник, ему тоже дадут. Конечно, дадут. Э, если она вне проходящие клеточки, вне проходящие, они обязательно да. потянут свеща. Ты вместо того свеща печатного, первый печатный появился свеч, ты даешь сразу свой на, из э, воспитательницы и все. И они обуляются. А если будет ага. проходящий изолятор, вот тут уже проблема. Вот тут, якщо они сами ну, потянуть, так. якщо вони самі потянуть, маточні, І то не завжди дають овулятися при контакті з плодною маткою. Якщо у тебе буде непроходящий ізолятор, 100% потягнуть маточники, а обгуляются только в том случае, если в природе будет достаточно половозрелого трутня. Вот це вже конец сезона, трутня виганяють і так далі. Ну, понятно, да. А и как долго дать ей э, сеять, допустим, чтобы не угробить э, вот э, биологическое состояние семьи для того, чтобы... ну, не Контролируй, использовать- Игорь. Посадил да. сегодня матку, первое число, посадил матку в клеточку. Все, через 10, через 12 э, дней у тебя будет свящевая матка. Угу. Через 12 так. дней. Понятно. Я имею, я, я имею в виду, я имею в виду не, тот момент, когда она выйдет, а сколько, сколько сеете и дать, чтобы можно было... Ты подожди, потом... ты ж, ты же не дослухал. 12 а, дней а, выхода да. матка. Плюс 12 а. дней э, на обгул. Короче, месяц. Вот после да. сегодня первого числа закрыл, через месяц контролируй наличие уже яиц. Ты в обязательном порядке успеешь запросто это проконтролировать. Если у тебя на момент изоляции матки основной, у тебя было много рамок расплода разновозрастного, и тебе не нужно теперь продолжать износ, выкармливать этого, значит да, все, да, да. ты проконтролировал, матка начала сеять все, ее тоже в клеточку и рядом садим. Неважно, сколько дней насеять, она будет достаточно в нормальном состоянии. Все, она гулялась, она гулялась и все, показала, что она плодная. У меня таких 10 штук сидело в клеточке, чужих, разных. И всем я объединял, понятно, что объединял при наличии открытого расплода. Конечно, сто процентов, сколько маток я все семьи садил, во всех семьях в обязательном порядке потянулись вещи. В обязательном порядке ну, где обгулялись, если трудень был, э, то есть, э, а где нет. И уже даже до печатного расплода, там, где прозевал, даже до печатного расплода уже доходило дело от свящевой матки. И те сидели в клеточках, и свящевая села. Клетку Уточнить потом... можно без свиты. Уточнить без свиты. Без свиты, без этого. Клеточка без пчел, без пчел. Эм, и, еще один момент, чтобы, допустим, исключить вот этот момент с вещевого маточника, обратный, обратный момент, э, чтобы не было выхода с вещевой матки, можно сначала матку старую, скажем, э, ограничить яйцекладки, посадив ее в, э, не в клетку, а в, ну, в эту, как ее, в изолятор. Ну, проходящий, проходящий. Проходящий изолятор. Соответственно, уйдет тот расплод, который эм, Эм, с которого можно сделать, скажем, ту да, же самую матку, да, и потом да. пересадить, и потом пересадить ее в клетку в этот. А какой смысл? Убрать... Как, какой смысл тебе затем пересаживать? А чтобы не следить за той маткой, зачем? Допустим, у меня есть в наличии, скажем, 2-3 матки в этой семье, да? Ну. Зачем мне еще, как бы, я их посадил? Вот у меня э, как бы есть э, желание, э, допустим, 2, 3, 4 матки посадить вот в эти с, э, пересылочные клетки и перезимовать с ними, да? Но ну, зачем ага. мне, допустим, потом думать, э, есть там, будет там матка, не будет. Их, допустим, э, посадил или их, или ее посадил, скажем, в, в изолятор. А потом, когда нету расплода, просто-напросто взял и посадил их э, в этот... Э, пока они чувствуют матку, чтобы ушел расплод, с которого можно сделать маточник. Да, когда он да. ушел, просто посадил ее в клетки и все. И их посадил в клетки, и все. Или сделать так, три в клетке, одну в изолятор, расплод уходит, они чувствуют эту матку и не, не тянут, скажем, Да, маточника, да, а потом да. пересаживаешь в клетку и все, Да, до да, свидания. Как бы да, да. убрать этот момент э, с вещевого матошника. Будет так нормально, правильно? Да, да, да, да, да. Все, понял, теперь понял. Е, Я, можна вопрос, Владимир Юрійович? Да, да, Руслан, повір. Е, Значить, дивіться, теж е, сім'я основна і рядом коло неї отводок. Е, в основної сім'ї від ну, е, є дві матки, в отводкові теж дві старих матки. Ну, отводок був на старих матках. На 1 іюля зацвітає соняшник з 1 по 5. Хочу соєдинити, наприклад, отводок з медовиком, з цією основною сім'єю. Оцих чотири матки, які вони знаходяться в клеточках, не в клеточках, а знаходяться в сім'ї. Їх треба поставити в клеточку лібо, це його е, говорив, ну, в клеточку, куди їх іменно можна обставити? Наверх рамок чи розділити по корпусу? Нагору, на, нагору ставити і все. Єдине, що нагору можете підняти одну рамку відкритого розплоду. Ага. А потім, як би мені, от я дивився, я передивився ваші відео, для того, щоб їх, оцих чотири матки, перезимували, то тут уже би є, ви казали, подводний камінь в тому, як би їх перевести з клеточки в міжрамочний ізолятор. Навіть не міжрамочний, а в різний ізолятор мілені. Ну, е, е, проходний, проходний. Проходний, проходний. Е, їх можна всіх чотири одновременно поставити в проходний ізолятор. Уб'ють. Дивіться, в отсутствии розплода раз, Рашада жаль, жаль нема, це його тема, гарно вже Поступово ви тепер з клеточок, з пересилочних клеточок безконтактових. Ви ага. повинні запустити у цей ізолятор, так як він там у вас буде розділений, да -да. через перегородки, через канді, щоб бджоли їх випустили самі. А потім ви їх покидаєте зараз у, у цей ось е, ізолятор, А, я понял. все, можете забути за маток. Поняв. Ну це іменно ізолятор Міленіна в різний, а Рашат робив такі міжрамочні, ну, значить. Так, так, значить, не судьба ваша. Поняв. Розподіляти їх, або будете зимувати їх банком маток. А холоданнях це теж не поможе. Ну, дивіться, похолодання може, якщо розпродажі не буде, спрацьовувала, ну є ризик. Я 100% зразу кажу, не буде. Є ризик того, що ви ось похолодали. Ну, я я, я пам'ятаю, як Рашат розказував, іменно це зробив. Він п'ять маток і так п'ять перезимувало. Дякую. Ну, але ж теж, дивіться, але ж теж була повністю відсутність розпов. Ні, ну це це вже, допустимо, цих п'ять маток сканді запускати е, в сам ще один ізолятор вже після так. августа місяця, наприклад, вересні десь. От, щоб відсутність повного розплоду було. Так, так, так, так. Добре, добре. Пробуйте, пробуйте, бо тема тема оцих двох е, двох е, різних ізоляцій, ситуацій, контактний, безконтактний. Ще Вони- одне питаннячко. Ще одне питаннячко. Ну, кажіть. Значить, дивіться, у нас е, десь в 20-х числах травня починає квітувати акація. Ну, всі хочуть ту акацію, це е, не той пчеловод, що не спить і не бачить акації. Е, Дивіться, на коли можна зробити приблизно на які числа зробити отводок на старої матки, чи на двох старих матках, чи на одній, для того, щоб е, вона дійшла до акації і ще щоб могла батьківська сім'я спрацювати на акацію, і щоб вже е, якби і маточник вже міг би і матка вийти і обгулятися. І щоб акацію можна було якось взяти. Руслан, дивіться, тут е, є там, якщо ви ну неважливо, є книжка, нема, дивіться, яка ситуація. Сильна сім'я це основа. Зразу кажу, як би там ви не хотіли, але сильна сім'я. Для того, щоб вам встигнути зробити відводок на старої матки чи матка встигнути зробити. Від отроєння ви е, втікли, вже сформував е, цей відводок на старих матках. А в батьківській сім'ї безматочної у вас мінімум повинна вити хоча б до початку цвітіння акації, хоча б вийти молода. Якщо це буде, якщо вона обгуляється, то це за три тижні до планованого цвітіння акації, ви повинні зробити відводок. Навіть свіщову вже вже свіщова буде ось ось е, на тобто в числах 20-25 квітня це можна починати робити на в наших південних регіонах. Якщо сильна сім'я у вас буде, у вас ви запросто ви будете керувати цим без всякого. Відрахували, припустимо, припустимо, 20-го, ну умовно, 20 Е, травня у вас цвіте е, цвіте акація. Ось на 1, 1 травня або кінець квітня ви робите відводки, навіть свіщева встигне у вас вийти, і вже от от вона буде готувати місце для засіву. А якщо ви поставите маточник, у вас буде е, сім'я <clears throat> вихователька, ну, спеціально для маток, то у вас вона до 20 травня встигне гулятися І от тоді у вас железно буде робочий стан. Е, ще таке, якщо вона не, наприклад, якщо е, не обгулялася і або матка присутня, не обгуляна, або вже ну та, що обгулялася, то понятно, це хорошо. А коли є матка присутня, не обгуляна, повноцінно сім'я працює на медозбор. Е, давай робочий стан зберігається. Зберігається. Все, добре, дякую. Давайте ще одну історію по ітогам зимівлі підкину. Е, значить, Давай. Да, кратка предісторія. У мене осінню вже матки всі були в ізоляторах. Я вже якось колись казав, що тоді перед новим роком одна вилізла з ізолятора. Ну, вона вилізла з ізолятора. Ну, я вирішив її піймати, посадити в клітку. В клітку її вкинув із необережності, поки закривав, ту клітку її задавив. Ну, факт: сім'я лишилась без матки, вже кінець жовтня. Е, початок листопада, нема там кому. Ну я я розумію, вони одразу потягнули свіщів, а ну а нема не трутня, нічого. Що я беру роблю? Я, А сім'я така рамок на 6, мабуть, була хороша, ну, така плотненька. От я беру рядом маленьку сімейку, матка вже в ізоляторі була в проходящому, і там рамки десь на 3-3,5 до 4. І через плівочку вечором ставлю зверху, краючок одягнув, вони об'єднались ті бджоли. Дивлюсь, не деруться, все добре. І я тоді зняв верхній корпус, садю вниз всі ті рамки, ставлю і по центру ізолятор. І так вони зимують. Е, закінчилась зимівля, та матка перезимувала, вийшла з ізолятора. Вийшла з ізолятора. І значить, 8 березня я випустив. І 20 березня я в цій сім'ї обнаружую картину. Вона засіяла дві рамки, засіяла трутня небагато. І вони потягнули один маташник, і він вже печатний. І матка ходить по рамках. Тобто я я, я дивіться, що я зробив. Я я постояв дві хвилини, подумав. 20 березня, думаю, де вона там буде обльотуватися, і що там тих трутнів, і коли вони вийдуть. Що я роблю? Я беру ту матку, піймав, задавив і викинув. Маташники зняв. Вони посиділи у мене 4 дня без е, ну, без нічого. І я беру з, двох маточної сім'ї одну матку, вкинув в пересилочну клеточку без світи. І поставимо зверху на рамки, так вони у мене зараз сидять. Думаю, хай посидять, поки не запечатують весь розпліт, щоб не було відкритого, і потім я їм її ну, випущу. Чи я, чи вірно все я зробив і з чого це могло так статися? І що вони потягли? Так, да, що вона весною не зайшла, ця матка. А як вона як вона у відводку наступного сезону працювала? Вона це матка, е, це матка куплена з матковиводного хазяйства. Е, вона була підсаджена на відводок пізній перед е, перед основним медозбором безльотної бджоли. Вони її прийняли. Вона не дуже крепко сіяла, тому і сімейка була не дуже велика. Сіла вона так собі на трійку з плюсом максимум. Тобто, нехорошо. І от онлайн настільки не зайшла, бджоли багато. зараз вулику десь там сім рамок повних бджоли, ну трьохсотих. А матка вона вони дали їй засіять. Ну, на двох рамках такі п'ятаки, ну, сантиметрів, може, 15-20. І що що характерно, вона трудня засіяла. Ну, Юра, ото показник тобі, то, що вона засіяла трутня вже. Бо то вже вона була щось там. І якийсь. бджолиний розплод, і бджолиний розплод засіяний, все, і трутня. І я дивлюсь, вони на край рамки сунули. От, вони її тоді одігнали, там на, на меду вона аж сидить, вони її ганяють по меду. Я поставив, подумав, дві хвилини взяв, задавив і викинув траву. От. А можна мені, бо це все моя зробив. тема. да, я... Можна мені, бо це моя тема. Да. О, ну давай. Можна, да? Дякую. А, Значить, е, чому так е, іноді відбувається? коли ми е, підсаджуємо матку трохи іншої раси, вони е, розуміють, що вона не така, вона чужестранка, вона дефектна і намагаються її змінити. А е, несіє вона часто бува до, до тільки тому, що її бджоли не, не кормлять коли вже міняється бджола, більш становиться від тієї матки, тоді, тоді все виправляється. То ви зараз поміняли бджолу, а, ну а вони вирішили, що треба їм е, змінити, бо вона не така. Бджоли вирішили. В даному, в даному випадку була карніка на карніку. Задавив я е, іошку <laughs> своїми руками. От карніку. А підсаджував теж карніку, але з обльотника, ну з Західної України я купував. Ну, вони також різні карніки. Я і, думаю, що вона якась була неповноцінна, скоріш за все, по обльоту. Тому вона від відводку от Володимир Єгорович й запитав, сіла так собі. Вона їм не сподобалась якось. Може феромон, може ще щось. Можливо, але, Але зараз ну. питання, чи все вірно я зробив, що я не став Ну, чекати результату виходу тої матки з того маташніка. Я роз той маташнік розкрив, там матка ну, сформована вже була біла. Тобто вона вони одразу це все зробили. Тобто, дивіться, пройшло всього-навсього, ну скажімо, з 8 8 березня я випускав, ну хай це було ну 22, 23, ну пройшло дві неділі. І то вже запечатаний маташник і сформована матка, але вона ще біла там була. От. Ну, вона вже форма, все вже була. Ну нічого. Ну, а що як, а що зміниться, як ми скажемо, що ти неправильно? Ні. Що ти ну, спати ну, будеш? Все нормально. <laughs> Все нормально. Да. Зараз багато питань. Що робити, коли пропала матка? І відповідь одна, так як Юрій сказав, об'єднати. Це найкраще. Так. Владимир, ну, а якщо ця матка... Ще в березні. Юрій, а ну я yeah. Владимир Йовичу скажу. А якщо ця матка вийшла, наприклад, пройшло там 16 е, днів, вона вийшла. Трутня нема. Ну, состояння робочої пчели, робоча пчела так і була б. Вони не це. Її б не дали, можливо, ще 2-3 неділі, щоб е, десь би вона дійшла, і потім вигнали б її на на цей, на обліт. Ну, вона б скоріше затрутавіла, мабуть. Ну, все все, все відносно. Все відносно, наскільки наскільки зараз би у когось може ранній трутінь би з'явився. Можливо, ну ризиковано. Ризиковано. Хто ти зразу плідно посадив, з'єднав, забув. Відводок зробить, а так а так не встигне, похолодає. Я перед цим казав, що зима була тепла, так що холоди зима розкидає на на усі ось весняні місяці. І в березні буде ще й квітень нам застане. Так що там не не дуже то ми розгуляємося на, на нарощування. Ну і двохматочна сім'я, там, де я забрав, вона не якось не пострадала. І дуже просто. Матку я забрав, перегородку витягнув, в мене вертикально стоїть додання. От, Витягнув перегородку і всі, вони довольні, вони всі друг друга знають. Ну, та двохматочне безпрогрішний варіант. Да. Взагалі, те, що я зараз ну, побачив, як сіють, як бджоли розвиваються. Ну, це я в цьому році зробив мене 7, 14 сімей, 7 в двохматочному режимі працюють і 7 в одноматочному. Мені дуже поки подобається, як працюють двохматочні сім'ї. От. Побачимо, який буде результат в кінці сезону, поки все подобається. Нічого, все, глав... дві матки, сила нормальна. Як її як її запустити е, з користю для, для, е, для рентабельності пасіки. Це вже сезон покаже, обставини покажуть, але важливо те, що є з чим працювати. Да, всегда є ланка для підстраховки, то паніки немає. Пішов так, взяв, так, так. і все. В будь-якому стані сім'я в будь-якому е, випадку сім'я в робочому стані. Або десь пропали, ти забрав, але матка одна лишається. Все. Ну що, ми будемо на цьому закінчувати. Дуже дякую всім за спілкування. Всім на добраніч. На добраніч вам теж. Дякуємо вам. велике. Дякуємо. На добре. Слава Україні. Героям ну, слава. Слава нашим захисникам. Дякую, колеги. Мир Україні. На все добре. Всім пока. Дякую.